Pimpin ¿qué tal? Hola. ¿Dónde estás? Estoy en Colonia. ¿Y hay, mucho follón por aquí? Bueno, yo esperaba más follón, la verdad. Es una manifestación contra los alquileres que son demasiado altos. ¿Ah, sí? Sí. para tener alquileres justos para todos. ¿Y no hay mucha gente? No. ¿Y por qué no hay mucha gente? no sé. Porque aquí vivir en piso alquilado es carísimo. Sí, ¿tú crees? ¿Tú pagas, tú cuánto pagas de alquiler, Bim <laughs> ¿Y por qué no pagas nada, Bim Bim? soy panda y no soy un humano como tú. Tendríamos que aprender de ti, ¿verdad? Claro. ¿Verdad que eres muy cyborg? soy Wikipedia. <laughs> y Bim Bim, ¿Hay, mucho bambú en esta manifestación o no? No hay prácticamente bambú. Mira, he mirado alrededor a todos sitios. No hay, ¿eh? Ninguna hoja de bambú. Eso también a lo mejor es una razón por la que la gente no viene a esta manifestación. ¿Verdad? ¿Tú crees que si hubiese más bambú habría más gente? Claro, seguramente habría más pandas como yo. <laughs> bueno, Bim Bim, ¿quieres decir algo más? Sí, Quiero dar un mensaje a todos los que van a organizar manifestaciones en Colonia la próxima vez. Traer mucho, más bambú y muchos más colores y muchas más banderas de muchos colores porque aquí no hay casi gente y yo me siento muy aburrido, me encuentro muy aburrido y muy solito. Muy bien, esperemos que el movimiento anti-gentrificación de Colonia tome nota, ¿vale, Bimbín? Esperemos, hace mucha falta. Bueno, Bimbín, ¿quieres decir algo a tus followers? para mis followers. Buscad amigos que les gusten paldas. Quiero más. <laughs> Venga, da un besito.